Salve, salve pessoal, Rafael Alma chegando na área com mais um vídeo aqui para vocês e nesse vídeo no caso tem novidade chegando que é o quadro Bora Reagir? Bom, o Bora Reagir funciona da seguinte forma, eu for reagir a um vídeo escolhido por vocês aqui embaixo nos comentários. Então, você que chegou agora na área e quer dar essa chance para mim, se inscreve no canal aqui embaixo, ative o sininho de notificações e já carimba seu like no começo desse vídeo, que isso ajuda demais, tá bom? E não esqueça de deixar a sua sugestão de próximos vídeos do Bora Reagir aqui embaixo nos comentários, que eu vou conferir tudo com muito carinho para vocês, tá bom? Falando em conferir o vídeo, pro vídeo de estreia, peguei logo o vídeo de, digamos assim, algo típico da minha região, né? Da região norte do Brasil, que é o canal do canal do Vai Lá Sabido, rapaz. Deixa eu até me preparar aqui, né? Isso. Né? E lembrando, viu, que o vídeo original, o link do vídeo original tá embaixo aqui na descrição também, tá bom? Então vamos lá, narrando a cena número 20, clássico 1, lá do canal do Vai Lá Sabido. Bora reagir? Porque começa em 3, 2, 1, solta o play, meu filho! Seu menino, você tava com saudade e a gente vai colocar pra você o clássico do Larrando Beleza. Só o mais melhor de boia. É. <laughs> Tudo que você curtiu do Larrando você vai ver agora. Clássico do Larrando Assina. Eba! Senhoras Só e é senhores. Atenção! Mais esperado do que parcela do auxílio. <laughs> é igual caminhar, eu só ouvi falar. Que boa. Tá de volta, mais uma edição do original Larrando Pareceu uma separada. What Solta aí, DJ! Hell? Que diabo é isso? Não, menino, antes de você reclamar, que mudou de foco. Presta atenção, foco deve ser o marido da foca. <laughs> Quero que você entenda que esse tempo todo, seu menino, tudo mudou. Mudou diretriz, mudou tudo, seu menino. Se você Concordo. está achando que tá ruim, mude de canal. Porque ruim mesmo é a vida do vizinho, que depois de 21 anos, descobriu que o pai do filho é outro. Olha. <laughs> então, seu menino, vamos sorrir um pouco, Boa. vamos distrair a mente gente, vamos começar a semana aqui com os episódios <laughs> mais surreais da internet, Vambora. seu menino. Então, pra gente começar tudo de novo, seu menino, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, já deu joinha, aumenta o som porque tá no ar. Seu menino, nesse negócio de fica em casa, fica em casa, tem gente Meu que não pai. entendeu a mensagem não, seu menino. Tem gente que pegou a casa e entendeu. Vá com a casa, vá com a casa, olha. indo com quase tudo, em boca do Acre nós não tem que vir aqui. Não sai de casa. Meu Deus! o que é isso, rapaz? Acredite que nesse momento de quarentena, olha só, olha só, vai pegando sol. Sai daí, miserável. É elemento e elementoa, tudo ali, seu menino de boa, pegando hum. sol. E vizinho que é vizinho, seu menino fica ali só na janela, no muro, só observando, olha. <laughs> boa. Sem elemento X a festa não vai rolar Se faz de doido que o pau te acha Ui, ultimamente nessa quarentena tá deixando nem repórter trabalhar, ó hum. Chega um, chega outro, elemento Nossa dessa reportagem é massa. É Todos os elementos querendo meter a boca Falar, seu menino ganhou ano eleitoral quer meter a boca No passo do elemento pro Brasil todo dançou Ai, misericórdia repórter não dá muita atenção. Pronto, os elementos vão pra cima do câmera já puxaram o carro. O repórter vai tentar de novo. Vamos lá, acabou. Os elementos vão deixar o repórter trabalhar. Vamos lá. Será? Acabou nada, seu velhinho! Tava demorando! Elemento <laughs> começa a puxar o viu? O repórter não sabe o que fazer com ele, não é? Elemento dessa matéria é mato, é. olha! de pobre agora, eu vou te falar. Sem elemento X, a festa não vai rolar. Aí você vem com baitolagem, eu mando tomar no da goiaba. Mas eu sou ruim. Sabe, Tem muito brasileiro hum. que não entende o que significa drive-thru. Quer dizer morena em francês. Pois é, né? Na tradução de pobre, né? Seu menino, drive-thru significa traduzindo, vai tu. Vai lá, vai lá, seu menino, vai mesmo, Meu, meu Deus! Foi, foi true, foi monstro, foi meusa, foi caldeira, foi <laughs> tudo. Meu pai eterno! Se ele tentar o suicídio, dê um tiro nos peitos dele. Tá ok, tá ok. Ih, rapaz, sei não, viu? Seu menino, essa cena é muito rápida. Rápida, rápida. É mais uma edição do Carroça Furious. Camarada chega, seu menino, olha, dá um passo de Meu Pai. Sai da carroça e lá vai, seu menino. Tá atrás da carroça, pega, pega, pega, pega. É mais uma edição do Carroça Furious. Soba aí, DJ. Ah, meu Deus, não vai dar certo, certo, certo. Sai da frente, Satanás. Estamos em guerra. Não sei. Só sei que é assim. Teve gente, esse é um menino que não entendeu a ideia de não saia de casa. Olha, tem até jacaré na porta, só esperando. Saia, saia, seu menino, saia, que eu vou estar aqui esperando, olha. Ai, ai, ai, ai, meu Deus. <laughs> que agora... <laughs> Misericórdia. Sai. Vamos ver, né? Mas teve gente, seu menino, que nessa quarentena hum. sempre arrumou um jeitinho, seu menino, de sair de casa. Olha só. What the hell? história genial de um cara que se achava influência quero tal. Quando o carro sai, seu menino, ele bota a garrafa de papai que é água. <laughs> Tomara que seja o menino, né? Se pé de pano, seu menino, aí lascou, né? é uma coisa Ai, pra você se acostumar. É o Vulcão foi quem botou pra nós beber. Então, hum. Tinha três camaradas ali de boa, olha, no carrinho. Até chegar. Quem, quem, quem, quem chega, seu menino? Quem, quem, quem, quem? A polícia! polícia, seu menino! Mas cadê o balão? Mas cadê o valentão? Se o capeta tá no couro, a polícia faz visão. Doutor Silva. Camarada polícia, a polícia chega lá e fala, não, tá os três sem máscara, é aglomeração. Desce, desce, desce, desce, vamos buscar máscara, olha. Uber, Fá, é uma mistura de Uber com o sofá, foi embora sozinho, olha. Mas olha... Cercou tudo, quando nós vimos não tinha mais jeito. Não tá tendo aula, os meninos estão tudo estudando em casa. De repente, numa uhum. papelaria que tava totalmente paralelepípedo, eu menino uhum. rapidamente que aparece. Quem, quem, quem? O espírito do prejuízo! Ai, ai, ai, ai, meu Deus! Porra, em plena mão da sala, caramba! Sem entender ali, achando que tava no mundo de Matrix. Olha o espírito Meu prejuízo, olha pra um lado, olha pro outro. Pronto, seu menino. Termina a cena e ninguém sabe se ele comprou uma mochila, se comprou um lápis ou se ele vai estudar, né? Não, vai não, vai não. É. Vai não. Uma cena Acho surreal, seu menino, com esse negócio de lava a mão com álcool, lava hum. o braço, lava a mão com sabão. Camarada vem lá, seu menino. Ah. <laughs> Acostumado, vem devagarzinho, carequinha vem e lava a mão com café quente. Valeu. Valeu, Achando que não tinha queimado, passou álcool. Né? <laughs> Meu Deus! Não. <laughs> Eu não acredito, não. Não, não, não. Tem gente que tá com tanto medo do vírus, meu menino. Tu não tá lá uma diz, ei! Olha, só vem, só vem. Ah, vai lá, mal agradecida. Não, não, com tanto medo, olha. Nossa, mãe. Se acostumada. E o bichinho que apita, é? Ixi, Maria. Vixe, nossa senhora. Eu tenho medo. Tô, tô com medo. Que a mulher foi lá, no mercado. Senhora, posso medir sua temperatura? Mediu, pegou o álcool, olha. Não. Tá vendo? A mulher disse até a minha alma. Velho! <laughs> Como é que ela faz isso? Jesus! Guarda, né? Não ri. Não dá. Desespero seu menino de trazer uma cura para a humanidade. Esse Ai, camarada foi no mar jogar sua oferenda, o resto de fogão né, hum. velho, seu menino. Só que geralmente, Ixi. nem tudo que se joga de oferenda, o mar aceita, seu menino. O camarada jogou o fogão, o mar disse, é eu não, turma de mim. <laughs> Ai, ai, ai. Parabéns pra você, você é o cara. Seu menino também, todo mundo reunido em casa pra curtir um forró. Camarada Ixi. tentando seduzir ao som da pisadinha, seu menino. Olha, cheio do corote, cheio da cachaça. Né? Por aí você já tinha. Por aí você já tira. Sedução, sedução, sedução, sedução. Camarada esqueceu que era uma casa de madeira, seu menino. Segurou ah. e olha... É, ele não vem. Meu Deus! Eu sabia que ia dar merda. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? Você acha que esse cabra é vacilão, seu menino? Você não tem ideia dessa cena aqui que é surreal, seu menino. Ah. O caboclo chegou, deixou o rancho ali e entrou na farmácia de capacete, que é, é um negócio perigoso, Não é? O lixeiro vem passando, seu menino, e vai Meu fazer o seu serviço, olha. Ali o garoto, saco de lixo, tá rasgando, olha. Mentira que... <laughs> Acredite se quiser, seu menino. O cara pega um rancho camuflado de lixo. <laughs> Misericórdia! Ai, eu tô passando pau. o caminhão de lixo foi embora, Sabrina. E aí o que acontece? O cara sai ali do bar, dessa farmácia, do mercado, não dá pra saber o que, que é. O cara sai e disse, oxe, roubaram meu rancho, hein? É? Olhou pro lado, Ai, olhou caramba. pro outro. Disse, senhor, e agora que levaram? Será que foi por aqui? Será que foi por ali? O cara perguntou, tem câmera aqui não? Tem. Deu uma olhada, quem foi que levou meu rancho? Acabou que olhou pro lado, olhou pro outro. Viu o caminhão de lixo e falou, vamos lá, vamos ver o espírito do prejuízo. <laughs> o espírito ali com o Gari, aí a cena termina e ninguém sabe dizer se ele recuperou Ai, ou não recuperou Jesus. o Coloca aí nos comentários, seu menino. Puxa, puxa, puxa. Vou falar em comentários, seu menino, você hum. vai é. colocar nos comentários, porque agora nós vamos apresentar os três vídeos mais surreais desta quarentena. Hum. Começa vai. com o Fusca que vai e vai. Posto de gasolina totalmente paralelo, do quando de repente lá vem o Fusca. Camarada vem de Fusca, chegou, lá vem, lá vem, lá vem, perguntou, tem gasolina aí? É? Ele comum que essa menina ninguém entende. Que acha de gasolina um homem queria pagar. Ai, Aí caramba. você vem com baitolagem, eu mando uma noite da goiaba. Mas eu sou ruim. O segundo vídeo surreal, seu menino hum. que aparece é o tiozinho da sacola. Olha, ali ele viu uma van. A van estava totalmente parada, o paralelepípedo, o tiozinho foi embora. Para ver o movimento, o seu menino pronto, a van tá ali quietinha. Tem um camarada pega, sai de moto. O tio da sacola aparece, olha, faz a fita, seu menino pra ver. Abriu a van do lado esquerdo, seu menino pronto, ah. entrou, acabou. Acabou a cena, não tem mais nada. Oxi menino. O teu namorado sai da avança, seu menino, aí ele volta de novo. Ele tenta dar partida na avança, seu menino, rapidamente que aparece, o menino, aparece o dono da van e diz, Minha o que você tá fazendo aí, meu filho? O camarada vai pra um lado, acredita, o tio da sacola vai pro outro, o dono da van vai pro lado, o tio da sacola vai pro outro, o tio da sacola vai pro lado, o cara da van vai pro outro, vai pro outro, vai pro outro, vai pro outro, fecha as portas, não, menino, e fica nessa brincadeira, pega, pega, pega, pega, cadê tu, homem da sacola? Vai pro lado, tio vai pro outro, vai pro outro, e pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. foi violada por dentro, olha. Misericórdia. violada, seu menino. Presta atenção ah, nesse camarada tentando abrir o capô do carro. Último vídeo surreal. Tentando abrir, não consegue. O cabra dizendo, oxe, você não consegue abrir não, homem. Tá emperrado. Aparece um cabeludo ali. O cabeludo diz assim, homem, força. Mas você não tá assim? fazendo é força, homem de Deus. Pera aí, deixa comigo. O cabeludo começou pra baixo, empurra hum. pra baixo, empurra pra cima. O homem de azul parecendo o esmando. É. Vai lá e porra os dois e pronto, tá emperrado. cabeludo diz, pera aí que eu vou desemperrar é agora. Empurra, hum. empurra, empurra, empurra. Quando o cabeludo tem ideia, seu menino, subiu em cima do capô, seu menino. Olha, olha o moído, galera. Forçou, hum. forçou, forçou. Quando dá também já né? ia meter o chute, rápido passando Chega um uhum. cara que vem lá, sabe lá de homem, diz assim, Ei, vai estragar o capu, homem, abre aqui, ó. Misericórdia, eu mereço com um negócio desse, senhor. Seus fuleiro vou estragar a pintura do cara. ai, ai, senhor, ai. senhor. Abençoa, Senhor, as famílias também. bem, abençoa, Senhor, a minha também. Esses fuleiros não sabem nem abrir o capuz. Seria melhor ter ido ver o Pelé. Vai tomar no... Ih, rapaz, calma, violência que acabou é Hoje a vida, tá gente. fácil, seu menino, ser repórter neste país, seu menino. Vamos essa repórter tentando dar uma informação muito séria, seu menino. Dois amigos estavam trabalhando quando, hum. segundo relatos de um dos envolvidos na confusão, de novo. Oxa! Dois amigos estavam trabalhando em uma empresa aqui no hum. município de Cacoal, quando de repente um deles resolveu acertar uma enxadada na canela do companheiro. Nossa! A <laughs> Calma, dona menina, calma, respira. A enxadada, eu sei, foi demais, dona menina. Calma, calma, dona menina. Calma tá aí, tá no roteiro, tenha paciência. Já já eu volto com a reporte Vamos ver, né? Enquanto ela respira, seu menino, a gente vê aqui, Isso. olha, aumenta o número de elementos nesta crise, seu menino. Olha, elemento X, hum. entra ali, seu menino, e pega um kit shampoo. Olha, ele dá, dá assim? tempo pra escolher, seu menino. Ele não ah. quer um não, ele quer o kit completo. Olha, sai, volta sem nenhum problema, seu menino. Tá aí o kit que ele levou, ó. O passo do elemento, o Brasil todo dançou. Fui, já era. Vamos voltar lá com a repórter. Vamos lá, sua ah, é, repórter. É, vamos, tentar mais uma vez. Respire. Bora, calma, bora. o roteiro. Nona menina, tenha fé. Vai. Vamos lá. Rebenta. Vamos, mulher. Força. Faça o talcão, diabo. Três, dois... Não tá fácil, dona Melina. Pera aí, calma aí que a gente volta com a repórter. Isso, mão tá coçando pra dar um confete. Enquanto ela se concentra, seu menino, a concentração que que está nos é condomínios, seu menino. Relaxa, seu menino, que não tá dando certo esse negócio de fica em casa, olha. Olha só o espírito do prejuízo, seu menino, olha. Eu só acho que a pessoa que causou isso tudo deve ter tido seus motivos. Parabéns pra você, você é o cara. Seu menino, olha só aquelas pessoas que não respeitam o uso da máscara, seu menino. Olha, quando o camarada sai pra cantar um rap sem máscara, hum. olha só o que acontece, seu menino. Olha. Pra ah. entender, um salve pra quem? Ah, o Nego Blue e pro Verão. <laughs> <laughs> Que diabo é isso? Eu é que pergunto, o que é isso? Isso é alguma coisa. Enquanto uns saem sem máscara e perdem a noção do perigo, outros, seu Ai, menino, Deus. a prevenção é tudo. Olha a máscara dessa mulher. Misericórdia. <laughs> desespero, seu menino! O que é isso, rapaz? Gente, não sei o que, que é isso, cara! Seu menino, como a gente não pode colocar episódio de tretas, a gente vai colocar então os professores aqui em artes marciais em Mudar a treta feia. Essa né, lenda aqui, esses aqui são os profissionais que ensinaram Jet Li, Jack Shin, Hashishin, Malin, Shin, Shin, Gohoni, Ketchin, Dois mestres em artes marciais que foram treinados pelo mestre Han Han Han Han Han Han

Mas não é não, não, não. Aí você vem com baitolagem, eu mando tomar no da goiaba. aí eu sou ruim. Ataque dos elementos, seu menino, as pessoas que estão paralelepípedo nas ruas. Continua, hum. seu menino. Olha só esse camarada no posto de gasolina, todo paralelepípedo. Quanto rapidamente, seu menino. Quem aparece? Quem, quem, quem, quem? Olha. Olha. Meu, Meu Deus. Deus. Ai, da bota da bicicleta e fala, caiu? Ele falou, não, tô testando aqui ver se esse piso é antiderrapante, certo? Cala, tá, tá, toma cuidado aí que tem uns elementos tá soltos, olha. Sai daí, cachaceiro! <laughs> E, e o que é que eu vou falar que eu não sei? Com esse negócio de fica em casa, seu menino, até os elementos eu em casa, seu menino, tão pirando, olha! Mas e... Ai, Jesus, eu mereço. que foi encontrado na minha casa era bem pouquinho para consumo. Interrompemos o Narrando a Cena para um aviso de utilidade pública. Hum. A Anel determinou a suspensão dos cortes de energia elétrica em todo o país por 90 dias. 90 dias depois. Que? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. nossa lascou de vez. Vocês não valem nada, né? Vocês não valem nada. Porto Velho, deixe eu cuidar de voltamos com a nossa programação normal aqui na Feira do Biquíni. Vamos voltar a, a dona menina ah, repórter ah, é, pra ver se ela consegue agora. Atenção, tá, foco, respira, vai. Dois, um. vai. Oh. Pronto. Dois colegas de trabalho estavam... 3, 2, 1. Dois amigos Isso. estavam trabalhando, quando de repente um resolveu acertar uma enxadada na canela do <laughs> outro. Misericórdia. 3, 2, 1. Vai. Para a polícia, o agressor relatou que o motivo de ter dado a enxadada no seu colega <laughs> de trabalho faz folanca nela dele, viu? Matou não. 3, 2, 1. Vai. Segundo relatos do agressor para os policiais militares, o fato dele ter dado uma enxadada na canela do seu companheiro de trabalho foi porque o jovem estava com preguiça de trabalhar. Mano. Ainda segundo informações do mesmo, ele disse que não bateu para machucar, foi apenas para dar uma esfolada. Pronto, dona menina, séria, séria, seriedade é tudo. Isso, Isso muito séria, seriedade é tudo, dona menina. Não pode Ai. rir, não pode rir, não pode rir. Não, pode... não dá. <laughs>

um caos engraçado demais pra arromba, a sério. As partes, né, e ele já era, meu irmão. São menino, tem muita gente que reclama dos 600 reais. Mas acredite que aqui no Brasil tem muita gente que tá trabalhando e corre atrás. Como, por exemplo, Isso. esse camarada, seu menino. camarada tava ali trabalhando no sinal, olha. Você já hum. viu muitos caras trabalhando no sinal, não foi, seu menino? Então presta atenção que isso aqui é surreal, seu menino. Ele coloca lá em cima da cabeça, seu menino, ele chega perto do carro já com a barrigudinha na mão esquerda, coloca na cabeça e diz, tio, tio, me dá um real, não, não. Então presta atenção, joga tá... na direita, joga na esquerda, Meu coloca Deus. na cabeça da dancinha do acasalamento, seu menino dele. Apareceu uma casada, eu vou pegar. Eu vou pegar as Misericórdia! Joga na na cabeça, dança na casada mesmo. Apareceu uma solteira, eu vou pegar. E dá o real, aí. <laughs> Dá o real aí, tio. E aí, tio, tá não? Então vamos lá, vamos lá, tio, tio, tio, aqui. Deus, é, tá mas o cara tá cheio da... Ganhou 60 reais dele. Cheio não, da cachaça no couro. <laughs> cheio do corote no couro. Meu pai. Eu nem lembrava mais da dança da casal mesmo, olha. Apareceu uma separada, eu vou pegar. O cão foi quem lutou pra mais beber. Ah! Será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? hein? Seu então, menino, você deve estar tá muito vidado em live de Gustavo Lima, Marília Mendonça, esqueça isso, seu menino. Mandaram uma live pra gente surreal, vindo hum. diretamente do filme De O Alto da Compadecida, seu menino. Olha só a trilha sonora da vida real, seu menino. Vamos lá. Caboclo lá deitado, seu menino, olha. Fantasia hum. de quebra-mola quando de repente, olha. Sanfoneiro, toca uma sanfona aí, vai lá. Ah. E Olha, seu menino, o poder da música nordestina, seu menino, olha. Levantando até de fundo, seu menino, olha. Vai, vai. Vamos, Guarda é... Tá vendo como funciona? Segura Que diabo é isso? Caraca! Tá dizendo que funciona, rapaz! Seu menino, cachaça mais cada coisa, seu menino! e você assistindo live de Gustavo Lima, seu menino! Deixe disso, pare com isso, seu menino! de boa é essa, seu menino! Olha, que levanta até defunto! Misericórdia! O diabo tomou conta do nosso país. Só se inscreva, dê seu like. É melhor ter pouco do que não ter nada, seu menino. Pra começar Verdade. a semana, tem que sorrir, seu menino, porque amar tá difícil. <laughs> E como, Obrigado a você que se inscreveu, curtiu no canal e a gente se encontra no próximo da Rebacina. Se aparecer uma casada, eu vou pegar. Que diabo... Não. televisão brasileira. Deixa quem tá de bobeira, eu vou pegar. Quem tá de bobeira, mas Aprovado eu vou de validade. É melhor ter ido ver o Pelé. Não. Ai! Sai daí, cachaceiro! Olha, miserável, você acabou dando risada, não foi? Então se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê seu like, ajude a gente manter esse canal, seu menino. Bora, se né? inscreve, né? miserável! Clássico, tu não vendo vacina! essa força também, vai. Ai, gente, nossa senhora. <laughs> Cara, esse vídeo foi muito top, esse vídeo do... Do... Do Vai Lá Sabido. Cara, esse seu Djalma e toda a equipe do Vai Lá Sabido estão simplesmente se superando, bicho, fazendo esses resgates esses vídeos clássicos do Vai Lá Sabido, cara. O pessoal tá de parabéns. Sério mesmo, de verdade. Só cena engraçadíssima pra caramba, né? É... E assim, gente, vale muito a pena vocês. Você que não conhece ainda o canal do Bela Sabido, se inscreve lá no canal do Bela Sabido, o link tá aqui embaixo na, na descrição. É, eles têm um trabalho assim, super legal, assim, pessoal daqui da região norte do Brasil, pessoal lá de Rondônia, capital de Macapá, né? É? Eita! Mas enfim, Trabalho top que vocês precisam conhecer. Gente, vamos valorizar é, o, não somente o pessoal é, dos, dos demais estados do Brasil, como também daqui da região norte, onde aqui também tem conteúdo top, aquele conteúdo top, top, top de qualidade. Enfim, esse foi o vídeo de estreia do novo quadro do canal Bora Reagir. Se você gostou desse vídeo, se você viu esse vídeo até aqui, curte pra caramba, já carimba seu like aqui embaixo, Deixa sua sugestão aqui embaixo nos comentários, quanto ao conteúdo do carinho também. E se você é novo na área, dá essa chance, se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificações para saber quando tem vídeos novos do Bora Reagir, né? E claro, não se esqueça de conferir também as outras coisas que eu já fiz anteriormente, né? Entre conversas nacionais e gringas e tudo mais. E falando de live, a exemplo dos artistas que já, já fizeram lives, eu também fiz uma live bem legal lá no, aqui no canal do YouTube né, chamada Celebrando da Vida. Se você quiser conferir, o link está aparecendo aqui no card e também vai estar tá na descrição desse vídeo. E deixar, espero que vocês curtam pra caramba. E, bom, basicamente é isso. Muito obrigado pela participação de vocês, Grátis ancora pela sua visualização e te vediamo uma fra presto. Tchau!